Facciamo una digressione aracnide. Che, che se ne dica, gli opilioni, i papà gamba lunga o come li chiamate nel vostro dialetto, non sono dei ragni, ma sono un ordine diverso ma ovviamente affine. La prima differenza, e quella più facile da vedere, riguarda il loro corpo. Loro sono composti da un'unica parte, mentre i ragni da due. La seconda riguarda la tela. Loro non fanno la tela perché non sono dotati delle ghiandole serigene e non sono nemmeno dotati di veleno. La terza, quella un po' più, di, più difficile da, da riscontrare, riguarda i loro occhi. Loro hanno due se non nessun occhio, diversamente dai ragni che ne hanno otto o sei.